مستند راستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے بس اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے اور تاب و منزل صرف دیوانے گئے کوئی لاکھوں قیامت تک بڑھ بڑھ کرتا رہے اور لاکھوں نئے نئے نظریات نکالتا رہے نظریات وہی ہیں راستے وہی ہیں جن پر صحابہ چلے اور چل کر پوری دنیا کو بتایا کہ کی محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ قلم تیرے